Thank you. mancing yuk ting joran tak lihat ini udah nyandi tak ya cara masing-masing oke aku nyeting joran apa ki tak tumpang kene tak lah aku nyeting joran rene si nyoteng alor hmm yes masa nyeting joran renek nyoting ini piye lur yes. oh si nyuting lagi pacaran itu itu itu lu rente piye eh, eh nang otrek kok lur lur wis Ngopi. Nggak cepetan kita kali. Ngotrek lho. Ya ngosek nanti lagi. Ya keren-keren ada, ada plastik ketok. Sanggup bok lagi. Hmm. Kameramen. Uwe sih lho. Wis, dami oke dah. Dami oke. Di, plastiknya. E. kan ta. Dene ngono kuwi iso nglawu e, sithik. semono terus sih. Ya. Kali itu papat mau pertama ya? Iya. Eh, orang, Pertama loro, sing ke keloro malah papat. Di kelas itu. Parah. Nah, lagi gede ki lur gede ki gede ya Hah? tengah toh lah nang tengah oh duduk wae itu loro apa telu ya? loro gitu kilo cc limang kilo <laughs> ya Pira mungkin enak kene. Hah? Nah, nah lagi dolan iya. Kowe golek sing gede ya. Genter kae. Sorry. Wis sing ngotrek ning kene prospek ya ya alhamdulillah lagi prospek ini prospek lor yakin yakin prospek ini Aku cah. Itu aku cah tenang cah. Sekian lama aja Sekian lama itu ini jale bagan wingi. jale sing diinginkan kan kono kae Itu lawe aja Hah? apa petrekan Enak eh, sing tekok kowe mau lo. Lah emang spotnya spot ngotrek kok. Diomongi katok spotnya diomongi spot ngotrek kok. Enak ketang-ketang ini. Ketang-ketang enak tapi engko. Rodo eh, angin. Kan lu sing tekok kowe mau. Eh dodol kotrekan paling 20.000. bagus ngono wae view-ne kena kan. malah siraman rohani pedes sih <laughs> jadi itu nyata ya. apa? <laughs> eh lah nih siraman rohani ya <laughs> eh aduh setting dong nah. Kijk, achter, achter. Ada ada. dapat tunjangan melulu ya dia pakai sok gede pakai sok mantap mantap jiwa Cendana Plek Tuan Dia pengen dia Eh ternyata Ternyata dia pengen Saya sih ya Yuk, paling gede. Aduh. Paling gede iki. Wis. Ayah. Gini gini. Orang Kinuk-kinuk. Kinuk-kinuk kaya ponakanku iki. hinu-hinu kayak ponaanku si Injes Injes buat mainan Jess golek cere mancingnya yang pinggir nggak umpan Eh? ¿Qué que ako Astag ringin ya. Ginu ginu ginu ginu ginu. Aduh. <laughs> Ucul guys. Ucul. cuaca kondusif ya <laughs> terbalaskan ya. Terbalaskan. Sebahi. Semangat dong, semangat kerja. Iya, Pak. Kayak lurung entuk sisi-sisi ya. Ndi. Lagi tuku kotrek kan digunting. Iya. Alamattan. Alamattan. Kesuwen sing rakit nih iki lur lur. <laughs> Panen nih. Ada ada ada. <laughs> syuting syuting bisa nganu masih malah nyang nyangur kata itu ayo ya, ya wah, alah warnane pink seneng sing ping-ping ya Kalian tuh kuat rekar <laughs> Kandahan nih ya. Kau mau lupa wis dipangan lho seperti berarti ini ya gue sing mangan apa lo lah iya penting bau dulu penting is enak sing mangan sih pak lo oh, masang deh kayakmu kono kan terus lah kono ya patut patut itu ini oh, wae Ceritanya ngotrek lor Itu orang narik terus Pengen narik deh Kita gitu. genter ya, ya, ya, hmm. Ora mbok main ke, Pak. Main ke? Munggah iki, munggah nduk iki. Sampai goyang-goyang. <laughs> Diblanjar. Itu. Itu kita itu. Itu tak. Wah. Lumayan gede Monster nak iki. Lho lho lho lho lho. Monster cah. Ya Allah. Monster, monster. Itu kan gitu. Apa nih gitu, itu lah, itu lah. Wih, kepeng aja. Lo, lo, lo, lo nih uang ini piye Pak gitu, malah itu <laughs> timah eh, eh nyangkut dengan aku ya ya nyangkut nyangkut nyangkut kewok Di. saya kan nyangkut dengan aku masa masa masa tak. nyangkut ini mlayu rono, Sen. duduk duduk sini ini. Lumayan, Wak, nyawa. Gampang usul. Ya. Wah, itu ge. Wah, loro. Lumayan dah. Weh, akhirnya. Cak telur, cak telur. Akhirnya dia kan kan, akhirnya dapat anu, setelah ditunggu lama-lama <laughs> itu gepeng kupang gepeng terus Iya iya iki lho wis. Ah, kesuwen dah. Enak lumayan sih kok. Enak kok. Wis, enak nasa. Hmm. Terus hmm. kegombak rene neh. Iya. Heeh. Hmm. gede iki ya. tekolor ombaknya ombahe hmm. gede iki wis kondusif nih kondusif pindah tempat pindah tempat lur kelar kabeh. Uh, kapal gede. Pindah tempat. Mayan. Set. Mayan. Mayan. Motrek dapat tembang banyak. Mayan, mayan. Pulang aja pulang, pulang.